2015 كنا مجموعة من المصورين حاضرين في مهرجان الصورة في في العاصمة الجزائرية آه، زعفنا بزاف من الطريقة اللي كانت معروضة بها التصاوير آه، زعفنا بزاف من ال- اللي كان شبه غايب أو حتى غايب خلينا نقول آه، من لا تيماتيك في حد ذاتها تاني نقل قبل اجتمعنا في غرفة تاع غرفة الفندق اللي كنا فيه غرفة واحدة من غرف الفندق اللي كنا فيه وقررنا لازم نديرو collectif الحكايه تاع ال collectif هذه بدات قبل 2015 كان كاين حي... كاين حوار بيننا وما بين المصورين مع بعض لازم نديرو حاجه بصح هذاك هذاك هذاك المهرجان كان خلاص النقطه اللي لازم نديرو منها بعدها collectif هدف من ال collectif انه كان انه هدف من ال collectif لحد الان نخدموا بعضنا كاين بزاف عقبات قمنا بلي نشتغلوا مع بعض نقدروا نجازوا دوك العقبات نقدموا اسرع نقدروا نقدموا اسرع في آم آم آه، في الكارير تاعنا ولا بشكل احسن كان ممكن نقعدوا في في السلبيه بان كاين عقبات ما نقدروش نتجاوزوها نحبسوا هنايا آه، لكن آه، اعتقد ان كان القرار السليم ان آه ان نكملوا ونروحوا لقدام آه، والحاجه الثانيه اللي هي اعتقد انها مهمه بالنسبه لنا كانت ان كان كاين غياب الصوره تاع الجزائر في العالم وحتى في بعض اذهان الجزائريين في الداخل ثاني آه، ولما تكون موجودة تكون صورة صحفية آه، من قصص اللي أغلب الوقت ما عندهمش علاقة بالواقع آه، أو قصص لفئات معينة فقط والأغلب هذه القصص محكية من من وجهة نظر غربية اللي هي للأسف ما تحملش كاع شكاية في المجتمع الجزائري آه، وفي اغلب الاحيان ما تمثلناش كجزائريين وبالتالي ك collectif deux cent vingt قررنا انه لازم ما بيناتنا قلنا قررنا انه لازم نشتغلوا في هذا الموضوع ونلقاو حلول ثاني آه، اللي اعتقد اللي عندنا الان آه، ك collectif مازلنا مستمرين في هذا في هذا الاتجاه آه، مع ان رانا في آه، في آه، في مرحله جديده بالنسبه لل collectif راه كاين اعضاء جدد اللي يدخلوا وكاين مشاريع جديده اللي راهي في اطار انها تكون اطارنا تحقق ان شاء الله